今回は一緒に10分間筋トレとストレッチをやっていきましょうはい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、10分間 一緒にやっていきましょう。難しいエクササイズはないので、必ずできるはずです。では行きましょう。準備。3、2、1、ワンハンド。1分間、体を大きく動かして歩いていきます。体をしっかり温めましょう。できるだけ体を上に伸ばして姿勢よく歩いていきますもももできるだけ高く上げてください こうやって意識してね1分間歩くっていうのはねないと思うのでリラックスしながらそのままもう15秒歩きますジャンピングジャンクでいきましょう手と足を大きく動かしてください の位置を後ろぐらいのイメージ呼吸は1回ずつ行った方がいいですこのようにイメージです 少し厚着をして動くと汗が出て気持ちいいと思います3 2 1はいいきます今みたいな同じ動きをずっと続けるのっていうのは歩くのも一緒なんですけども気分転換になります今度はシットアップをしていきますワークアウト胸に胸とももがぶつかるぐらいのイメージ ハイペースに行ってください起き上がれない人は手がねこういうふうに振り子で起き上がっても OK です3 2 1 9 0 膝少し曲げてる方が足に力が入らなくていい はい歩きましょう1分間続けてもねもちろんいいんですけども45分ぐらいがね程よいですってこと2秒で降りて2秒で上がる感じですワイドスクワットいきましょうしっかり膝がね広がる方が内転筋に効きます 足が向きになりやすい人はできるだけ開いた方がいいですには呼吸はリラックスしてくださいもし息が上がっている場合は1回で一呼吸のイメージです 膝をついてください3秒で降りて1秒で上げますきつい方は膝をついてください 腕と胸にしっかり効きます体はできるだけ前に持っていった方が肩が上がります3、2、1、 をまず出してください内転筋ね、ストレートしてもし硬い方は手でね膝をこうゆっくりと開いてます少し体を前に動かしていきま足の位置はね辛すぎず楽すぎずの位置でいいですで今度しっかり近づけますでこの前に 体を揺らします内転筋とお尻が少し伸びます首のねの間して頭っていですからね首がねやっぱり凝ってしまうワークアウト肩を伸ばしていきます 足はこのままで OK ですでもね寄せるか反も回します寄せて体を回しますストレッチというのはですね引っ張られる感覚が少しでもあれば動きてますからあの無理もねしないようにします今後ろに伸ばします はね、下に掴んで、このりです。今度は頭で後ろに体を反らしてください。OK。はい、肩の力を抜いて、首を動かしましょう。はい、今度は。 前ももを伸ばしていきます片足ずついきましょう腰を床につけるイメージで前ももを伸ばしますはい反対いきましょうももの裏が硬い方はね前のももすごい使いすぎているのでしっかりね前ももを伸ばしてください寝ましょう膝を少し上下に揺らします よく最後両足腰が反れないように腰を低く3 1 1 9ですはい OK で今度軽く足を広げてください首を回してください足ブラブラで軽く足最後に回しましょう 上下に体を回していきますつま先をしっかり上げていきます前のものに力が入らないように入っちゃう方は少し前ももを叩いてください今度は体をかきのって動かしていす。最後しっかり伸ばして く肩をしっ前に行きましょう手首方はつま先を前ですゅーっと伸ばしてワープアウト完了はい OK でこのままね体を起こすはい はい、お疲れ様でした。このようなメニューでね、今回はやりました。また次もね、メニューいろいろぐちゃぐちゃにしますんで、一緒に頑張ってもらえたらと思います。まあ、今回やるのはね、比較的楽だったのかなと思いますけども、やはり体を動かす、体を伸ばす、適度に汗をかく、それが気分転換になりまして、それがやっぱりダイエットにつながってきますので、まあ、今回みたいなね、楽だから俺には合わないよ、私には向かないよとか、もっときついのがいいよって思う方もいると思いますが、まあ、これぐらいがね、 気分転換でいいのでたまにはやってみてもらえたらと思います今日もご視聴ありがとうございました